gibt für sie alles bis alles, was ich äh. Ich war mein ganzes Leben Außenseiter. Doch Kinder folgten mir schon seit dem Dreirad. Genau. Wir mussten raus aus unserer alten Heimat. Soziales Viertel dieser großen Kleinstadt. Ah. Fast von der Schule geflogen, immer geschwänzt. Die Eltern der anderen Schüler fuhren Mercedes-Benz. Was wird aus dem Jugendlichen, wenn er immer kämpft? Er wird, er wird, er wird so viel besser als du denkst. Als du denkst, Digga. Digga, ich mach eine Mille mit der Mucke, wenn ich Bock hab, oder kill ich deine Pause Irgendwann hab ich ne Villa voller goldener Platten davor und Porsche, Digga, ich hab einen Plan, so wie Schofield. Genieß die Sonne in Calabasas. Meine Tracks sind meine Assets, ihr könnt mein Talent nicht in Scheine messen. Jesus walks, es ist meine Message. Steck deine Knarre weg, ich hab keine Angst. Meine Frau, meine Kids, es ist meine Bank. Du hast jedes Paar Puste im Kleiderschrank, aber nicht mein Fuß, du kleiner Mann. Wenn ich eine Sache mache, mache ich sie fresh. Du bist bloß ein Fan, denn ich bin Kanye West. mir Kanye West, Digga, ich bin Kanye West Komm, ich werde suchen, wenn du in Chicago bist. Ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West Komm, ich werde suchen, wenn du in Chicago bist. Ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West Thank you.

und Registration, Dropout und Graduation. Denk ich so Musik in mein Basement, rocke polo Beeren und Ray-Ban. Digga, wofür wirst du mich haten? Ich hab so viel noch zu erzählen. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Denn ich wuchs auf unter Schakalen und Hyänen. Uh. Meine Beats waren lit, aber meine Mom hatte leider kein Cash für die Heizung. Kein Cash für die Adidas oder Nikes oder Teils für den kleinen Sohn. Vater und Stiefvater, ein scheiß Hund. Mit der Finger immer hoch wie ein Einhorn. Rap-Text schreiben bis 3 Uhr. Zu live geht zu Pixel der Zeitung. Dinge so groß wie ein Ballon, voller heiß Luft. Einer unter einer Million sein, ein scheiß Job. Ich hab meine Reise zum Mond bereits schon begonnen. Ich frag, wie wählst du mich? Einhorn. Wie bitte? Wie wählst du mich? Einhorn. Einhorn. Gucci, Kanye West Ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West Ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West Komm, ich werde suchen, wenn du in Chicago bist Ich bin Kanye West, Digga, ich bin Kanye West lästiger, ich bin Kanye West.